Hi hi, Gonshi des y bienvenidos a mi canal. En este video voy a hacer las mejores canciones de K-Pop que salieron en este mes, o sea enero 2016. Vamos a comenzar con la primera que es de Anda y la canción se llama Taxi. Bueno, esta canción eh, es una canción tranqui, o sea, no es una canción que sea muy power, es como, ah, yo la veo así, es como muy tranqui, es para los momentos así de que tenés ganas de escuchar una canción que no sea ni, que esté muy arriba ni que esté muy abajo, que esté en el medio. Bueno, y la segunda canción es del grupo The Legend y se llama Crash on You o Banata. La canción es eh, un poco distinta a la otra porque estás como más eh, retro, tiene todos esos sonidos que son para, para bailar. Bueno, la tercera canción es de Crash y se llama Don't Forget o Ichibori Jima y la canta con Taeyeon de Girl Generation. Esta canción es, bueno, una balada como para dar en los momentos esos en el que te dan nada más ganas de escuchar baladas o en los momentos de lluvia y acostado en la cama, o todos esos momentos en el que uno dice, quiero escuchar una canción lenta. La cuarta canción es de Lucky Shay y se llama No Love. Oh, Esta canción me encanta porque tiene ese estilo que eh, tiene como un estilo muy de música, de pop inglés y todo eso, pero no sé, me encanta la canción, así que se las recomiendo para que la escuchen. La quinta canción es de Yosha Chingu o Girlfriend y se llama Rough o Shigan Esta canción también me encanta porque cada vez vienen con más coreografías que son alucinantes, espero que esta vez no pase nada, como que se caigan o algo por el estilo. Pero me encanta la agilidad que tienen. Eh, y bueno, esta canción es un poco parecida a las que sacaron antes, pero eh, es como eh, recargado, por así decirlo, 2.0. La sexta canción es una colaboración entre K-Will y Davichi, y se llama You Call It Romance o Nigga Romance. La Canción es eh, una canción romántica así para escucharla con quien más te guste o para pensar en esa persona que te gusta. Séptima canción, un dúo y cantan canciones trot y se llama Coco Sori. La canción se llama Dark Circle. Bueno, el video, ya de por sí es medio, es medio extraño, pero eh, al principio como que no me gustaba mucho la canción, pero después me terminó gustando. La octava canción es de Cross Shin y se llama Nunayu o Nuna No Maria Esta canción eh, al principio también no me gustaba mucho, pero después de escucharla varias veces es como que se te va pegando y bueno. Después eh, escuché el mini álbum nuevo que sacaron y la verdad está muy bueno. Me sorprendió que haya estado tan bueno el mini álbum. No es que sean malos en lo que hacen, pero me gustó mucho y les recomiendo que escuchen todo el mini álbum eh, porque la verdad está muy bueno. La novena canción es de Stella y se llama Sting o Chile. Esta canción me encanta, me encantó desde que salió el teaser. Es muy tipo pasarela, no sé, desfile, me encanta, me encanta la canción esta y bueno, ellas cada vez están eh, mejorando más en el estilo de canciones que sacan. La décima canción es de Tinto y se llama Warning Inside o Sakachi. Bueno, esta canción me gusta, está ahí, no está como al nivel de otras canciones que sacaron antes, es más, el mini álbum mucho no me gustó, me gustaron más los mini álbumes anteriores, eh, espero que puedan volver a hacer algo como antes. Es una, es una canción más madura ya para el hecho de que ya no tienen 15 años ni nada por el estilo. Por lo menos la canción principal está muy buena. Ahora pasamos a otra canción que es una canción que desde el primer momento ya me encantó. Además de que está producida por sound eh, me encantan, me encantan. Es de Dan y se llama No Nogatun o Someone Like You. Esta canción también es que tiene así, tiene, tiene ritmo de los ritmo ochentoso, de antes, retro así, me encanta, me encanta. Y nada, me encanta, además del rap de serie es lo más, el rap de serie es lo más. Después, eh, otra de las canciones que también me gustó es del mismo mini álbum de Dal y es un solo, el solo de Subin y se llama From Head to Toe o to Bakukachi. El tema final ya es de, The Shiny, que no es una canción en coreano, sino que es una canción japonesa de uno de los CDs que sacaron el primero de enero eh, la canción se llama Wanted y la verdad es una de las canciones que más me gustó del CD. Eh, es, parecida a Kiss Yo de, del anterior CD, eh, entonces me gustó más todavía. Esas fueron las recomendaciones para enero del 2016. Cuando se acabe el mes de febrero voy a hacer también otro. Y ya estoy preparando más ideas para los próximos videos. Nada, gracias por ver denle me gusta, compartan, comenten lo que les gustó, lo que no les gustó. Y bueno, nos vemos en próximos videos. Bye bye chingus.